Понятно. Бей. Это Б. Писать. Найс. Добре. Long low HP. Maybe too long. Nice, man. I'm defusing the bomb. Шорт близко. 15 HP, 15 HP tunnel. Upper's down low. Two guys upper mid, one F is low HP. даунпик, блядь. Сегодня нихуя не сделаю. Yep. Двое шо. Один едет. Один шорт. Другой возле дерева. Убей его. дверях уже. И там сити. Punk. It is going to explode. One day. One B. Maybe go B. Yellow go B.